L'argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. main sur le cœur. trop pour moi. Et je suis comme ça. moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. ensemble découvrir ma liberté. tous vos clichés. la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.